Please go ahead. Sure. Thank you. All right. So I would like to mention three things that a graduate should look for. The first thing is the opportunity for Japanese cultural immersion. So as I said in my previous uh, uh, comment, uh, you know, for Japanese language students, they're learning Japanese. And hence, when you enter a Japanese company, there should be Japanese natives in that company, uh, or you should be working with Japanese customers. So you need to need to get immersed in the business culture of Japan. That's one thing which is very important. A second thing is that the job that you choose in your initial formative years uh, should give you an opportunity to learn a mix of hard skills and soft skills. So by hard skills, I mean you should it should be any technical skill or some domain expertise uh, that you would like to nurture in future. Uh, and in terms of soft skills, you know, uh, the art of communication, team spirit, leadership, these kind of skills will become very important as you climb higher up in the ladder. And hence, uh, you know, uh, you should choose a job which gives you that. And third point is uh, the, uh, the peer group that, that is there in that company. So you should definitely choose a company where you have good mentors, where the peer group, group is good because your key learning will come out of uh, this group of people. And one last thing which I would like to mention is definitely do not choose your first few jobs based on money because a job which can give you a few extra months, but that will not give you manzoku uh, in the long term. Uh, so please choose a company uh, not based on money, but based on the other three things that I just mentioned. So opportunity for Japanese cultural immersion, opportunity to get a mix of hard and soft skills, and a good peer group and a mentor group to learn from. Thank you. じゃあ私は日本語で答えますね。あの私は一つだけあのアドバイスさせていただきたいことは、えやはりですね、あのこの前一回聞いた話なんですけれども、好きなことをする、それからできることをする、それから金になることをする。 ということは非常に大事かと思いますね。というのは、あの自分が、例えば、あのここ、あの今聞いている学生さんの中には、えー、 好きなことは、えー、日本で仕事したい。日本が大好きということであれば、じゃあ日本語をきちんと勉強することですね。えそれから、えできることという話ですから、おそらくその中で、え数字に強い人がいもいれば、カルチャーに強い人もいれば、じゃあ数字に強い人はファイナンス系の話とか、コンサルティング系の話とか、そういったことを考えて、え先に進めるということもあれば、カルチャーとか、 デザインとかそういうことの話ですもっとクリエイティブな仕事に行くということなんです。結局、金になることをやっぱり考えない。マネタイジングを考えないと、 <laughs> あの、今までの培った、え一生懸命、えみんなであの蓄積したスキルは、え結局使えない。あの、応用できない。え実践できないという話になるので、そういうことを考えておきたいと思います。じゃあ、その次に何をすればいいかという いますと、これを全部書き取ることです。全部書き取ってメモって、自分のそういった、えー、自分がやりたいこと、できること、えー、金になりそうなことというのを考えて、いくつか会社の候補が出てくると思うんですよ。えー、例えば、えー、あんたらさんがいる、えー、会社とか、私がいる会社とか、えー、ウィニーさんがやってる会社そういう、そういった会社のホームページに行って、その会社に えー、やっぱり企業の紹介とか、えー、マネジメントからのトップマネジメントからのメッセージとか企業理念とかそういうことを見てそこで自分が思っているその自分の思いとこの会社は同じこと同じようなことを言ってるのかなと思った会社の人にアプローチする話とかはあると思う先ほどミさんが言っていたように、えー、そういうところに日本語の同じ大学から出あの卒業した卒業生がいるのか あるいはあの知っているところの卒業生がいるのかとか、そういうのを確認して、そこにアプローチして、そういった人に、えー、多分ですね、あの、我々は結構遠慮しがちですが、本当はそういった会社に勤めている人も、えー、自分と似ているようなバックグラウンドの仲間は本当は欲しいんですよ。ですから、アプローチすることは、ためらわないことは大事かと思います。えー、なので、まあ、そういったことで、えやはり私の方で、やっぱりずっと皆さんにあの言い続けたいことは、 好きなこと、えー、やっぱりできること、金になること、こういうことはちょっと忘れないでほしいと思います。以上です。